说唱又完了。那这个我不听，那这个我不听。天啊，快点！那那那，那哈，这个这个。 ว่าว่าว่าไม่จ่งกับตลก oh, 저거에서 장사했어요 끝났고 Опустил его на генштаб на ребята. А потом... Все правильно.